Saluton al cio, e ni vodia via dio. La hodia filmo ne estos tiom longa, mi simple faris ci tiom filmon por testi mia novan cameraon, kai anca mi simple volas vidi uh, kiel spectas la kvalito exterre, interne, uh, kai tiel plu. Sed esence mi jam el trovis unu aferon, kai tio esas la facto, ke mia malnova tripiedo ne funkcias kun ĉi tiu kamerao, do mi devas aĉeti novan, ĉar mi ne volas la tutan tagon. simple stadi ĉi tie tenante la kameraon estas ege malfacile. Nu ĉiukaze mi supozas ke mi povas pli fortigi miajn muskolojn. Do mi simple estas ekstere, kiel vi povas vidi, ĉu vi ŝatas la novan aspekton tie. Inter la arbustui, esta es mi